тіл жоқ па жоқ байке саламатсыз ба саламатсыз тәте таймай тұрады ғой дарақтар көріп отырсыз ба ооба тәтелер ооба ошоның артында бір мастар тұрады десеңіз ошол тийишип атат байке магачы жардам берип коюңузчу сага тийишип атабы ооба мага тийишип атышат вкусу жок балдар го 老板。